ये नींद क्या है नींद बबूशाय ये नींद एक बिस्तर है जिसकी नरमाहट हमें सपनों की सैर कराती है एक शायर नींद को कैसे बयां करेगा नींद ये नींद नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए सपनों की दरिया है और हाँ, सबकी लेके जाना अगर नींद ना आए तो नींद ना आए नींद हम हमको दे दे अगर अच्छी नींद जब आती है तो